barcha barchaga sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarovka hamdamiz. demak e, har doimgidek sizlar bilan bugun ixtirolar haqida gaplashib o'tamiz ixtirolar bilan tanishtiraman har doimgidek sizlarni demak bugungi ajoyib ixtiromiz e, qo'ldan yasalgan e, mini traktor bo'ladi demak videomizni kuzatib borasizlar videomizda o'sha mini traktorimizni bunday ixtirolar ajoyib ixtirolar faqat xitoydan chiqib kerak o'shaning uchun videomizni qo'llab quvvatlagan holda layk kommentariya qilib bu videomizni qo'llab quvvatlab sotsializmga tarqatib boringlar bundanda qiziq ixtirolar bizning yurtimizda juda ham ko'payib boradi demak sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarov kanalidan hamma ko'p kutilmay qoldi videoga o'tamiz har doimgidek podeshka layk bosinglar do'stlar ketdik assalomu alaykum do'stlar demak sizlar bilan bugun sanjarov kanalidamiz demak ko'rib turganlaringizdek bugun mana qishloq sharoitida ixchamgina traktor yasaldi sariosiyo tumanimizda demak shu traktor bilan bugun tanishamiz demak akamizni so'ramiz aka aga shvelerlari ramalari hammasi eski sayoz davridagi qalin metallar hozirgi profil profillar emas Baqvat bo'lishi uchun ramasi uchun masalan dvigatel motor 7 ot kichiga ega bu motorimiz hozirgi kunda chiqayotgan xitoy texnologiyasi usulida ishlab chiqarilyapti yaponiyadan dublikat olingan 7 ot kichiga ega bu motorlar bular nasosi echib olinganda o'zini cheris shkif orqali mahayib qo'yib korobkasini jiguli korobka qo'ygan jigulini korobkasi jigulini zadniy chuvagi mosti bilan splashni kesib qalta qilib tormoz sistemasi matiz superi qo'yilgan kolobka tashalgan bu yerda tormoz sistemasi nuqtasi neksiyaniki neksiyani главный silindri tormoz gaz hammasi skoroslar to'rtta skorosda yuradi bitta zadniyda yuradi yonishuv qilib qishloq sharoitiga biz mo'ljalab tayyorlaganmiz buni rulovoy kolonkasi как gidravlikada yengilgina hozirgi kunda o'zimizni damas avtomobillarimizda rulovoy kolonkasi qo'yilgan oldida поворотный кулаклар tikoniki qo'yilgan oldida to'rtta o'n буровой baloni orqada жигулевский o'n uch balonlar qo'yilgan bu hozir bizga shunday zakazchigimiz zakaz berganlar balonlarni razmerini joyiga olib tayyorlasak ham bo'ladi buni zakazchigimiz просто so'raganlariki bog'ni ichiga olma bog'larni ichiga daraxtlarni dorlash uchun oldida bitta shkif qoldirganmiz bu yerga hozir bitta nasos qo'yiladi orqasiga bitta mini присепча bo'ladi bitta 500 litrli bochkada bitta tayyorlanadi dori hadeb tashlanadi tayyorlash birinchi sinfdan o'tirgan joydan olib bog'larni dorlab yurish qobiliyatiga ega agar xohlasa yana bochkasini tushirib olib har xil yukini tashlaydi yashigini tashlaydi mevalarni tashishga bog'ni ishga xizmat ko'rsatgan milliy texnik shuni yasab chiqib qilib chiqqanmiz aka hozirgi kunda bunga taxminan qancha summa ketadi endi bunga hozircha mana shu turishiga hali bu bitgan holatga kelgani yo'q bu hali girdilari yopiladi bu yerga deb qo'yilgan zamok qo'yiladi dinam qo'yilgan ichiga fara mara signallari katta bo'ladi buni xarajat olib shu turishi примерно hisoblab beraman hozir 3 million atrofiga bo'lib turibdi xarajati o'zi qilingan krылолari bo'ladi kraskasi bo'ladi chiqonlar qilinadi demak biz ishga tushirib bo'lganimizdan keyin keyin kraska sepamizda bizlar demak xitoy chiqaradigan matabloklardan bu arzon tushar ekanda bu arzon tushadi ham matabloklardan kuchi katta bo'lsa kerak a matakulot bilan bir xil aslida ishni bu yerga korobka ishi bajaradi korobkasi o'zimizni жигулиlarni korobkasi bu lekin ot kuchini yana 4 barobar ko'paytirib beradi. 7 hmm. ot kuchiga bo'lsa, korobka shuni уже 28 ot kuchiga qilib beradi. Vazifa bu, vazifa asosiy vazifani bajaradi, korobka bilan zadimot berdi. Motor soatiga qancha yonilg'i sarf etadi? Bu yoqilg'i xarajati soatiga 1 litr rasvot qiladi maksimal оборотda. Soatiga 1 litr xarajat qiladi. Demak, ancha ixcham. Ixcham, qulay. Ham ekonomichni. Ham ekonomichni. yoqiladi buni hali nasib bo'lsa bitqaramiz bitqargandan keyin yana bu yoqilishi endi adashmasam mana bu yerdan biladida bu yoqilishi hozir starterda yoqiladi hozir akkumulyatorni qo'yib bitqarganimizdan keyin bu o'zi starter kalitdan yo'laveradi aka bu traktorni o'zingiz yo'ldan terdingiz to'g'rimi o'zimiz teramiz buni o'zimiz remont qilamiz o'zimizda qonuniy dokumentlarni ochib qo'ygan ustaxonamiz bor o'zimiz maishiy texnik xizmat ko'rsatish ustaxonamiz bor bu mototraktorlardan tashqari har xil hozirgi chiqayotgan motokultivatorlarni remont qilamiz ro'zg'or xo'jaliklari uchun ishlab chiqariladigan hozirgi motokosilkalarni remont qilamiz dori apparatlarini remont qilyapmiz benzokilalarni remont qilamiz qishloq qurilishiga ko'p yo'nalib, chunki mangi texnik xizmatlarni ham qilib turibmiz.Ement tashlari mana ustalarimiz uchun instrumentlari bor ko'p joyda, balgarkasi bor, dren bor, perforator bor, hamma instrumentlarni instrumentlarni ham kuzatib turamiz. Uy ro'zg'or xo'jaliklaridan duxovkalar keladi, stiralli mashinkalar keladi, besaroqkalar keladi, lekin nima ekan hali qaytarganimiz yo'q, xudoga shukr hammasini hisoblab xizmat ko'rsatib beryapmiz ha demak qishloq xo'jaligi ishlatiladigan barcha buyumlarni bemalol qishloq xo'jaligi oila ro'zg'orda ishlatiladigan texnika instrumentlarni hammasini o'zimiz tuzatadigan maishiy texnik ustaxonamiz bor demak ana shunday mini traktorlarga zakaz tushsa bloklarga zakat tushsa bemalol yasab beramiz bemalol aka yasab beraveramiz demak kommentariyada akamizni telefon nomerlarini qoldiramiz bemalol aloqaga chiqib estou a capacidade de um turno. PC, comandante elétrico. bajo kilo? Bajo kilo. Halis olinadi, pritsep olinadi. Bu ham endi traktor mı? Ha, bu ham endi texnik rizq xo'jaliklariga. bu. 3 talik chizili bor, shuni tomarqaga ishlatamiz. Mana ikkita bolt kontrollariga joyiga. Ha, o'zi maxsus joylar. Maxsus joy qilingan. Kalisi nima qiladi? Pritsep olinadi. hozir kunda suvontoshirsni biladimi dori pori tosh qum ko'rpoq ro'zg'orga bozor bo'lsa hammasi bozor uchorlikka bu yoq bu o'zi soyuz davrida ishlab chiqarilgan matoblok bu o'zi yetti yuz sakkiz yuz bir tonna buzilgan bir zapchast topilmadi hozirgi kunda shu motorlardan o'zimiz motor ustalar qilib qo'yganmiz xitoy motori bu ham yetti olti kishiga ega korobkasi uchta skoris bitta zadniki yuradi blokirovkasi bu bu qaysi yonamlarda yuradi bu endi bu benzin bu chizini olib tashlab bir korpusni klub qilganmiz ha klub qanday yasagansiz pul bilan o'zimiz qo'ldan yasaganmiz bir korpusni havodan aylab ekayotimiz o'zimiz ro'zg'orda mana shu kamga o'shani sudrab yuradi bu sidrasi chekichan olgan a u sidrasini olgan vaqtingiz kerak amal kuzatilgan matizni cho'lagini kesib matiz balonlari qo'yilgan bunga pritsepga ham tormoz qilingan o'tirib Shu bu yuk bilan o'tirgan paytda sudrab ketmasligi uchun kelar tormoz qilingan pritsepga tormoz mana endi ozgina bir qayda ko'rsatsangiz yondirib beramiz ya hozir bo'lsa bu tormozi bu ha yondirib. yondirsinmi yondirib kaltam bu sal orqaga oldiga bir chizildi chizildi tormoz qobiliyatiga ega. Tormozlari baquvvat. Bunda yana hozir rotorni kasilka qilamiz, beda otib o'tpot o'rgani. Mhm. Blokirovkasi bor, beda orqasida va adborni moshkasi Ha, kasilka. Rol xohlagan usulda bo'ladi. O'zi bo'shatib, balasatni olib, orqaga burib turib, kasilka qo'yib, orqasiga zadniy skochka mayda black ruskasi bo'lib keling bo'lsa black ruska qo'ysangiz orqaga bir 2 uch skoros bilan yuraveradi ha demak rulni burab turib yarasi qilmang sho'rik rollarni uzoq xohlagan usulda ko'tarib tushiriladi тренировка qilishga o'tir oling savdo o'tir hayda hayda mana unga ham gapir mana bo'lmasa yana bitta akamizdan yana bir ixtiro bu trenajyor ya'ni ertalablari odam tarbiya qilish uchun velosiped mashqida da oyoqqa mandan go'shtga berish uchun kelsa men yana bir g'oya qilib yoniga bir generator qo'shib to'kishlar chiqarsa ham bularga buni bekor o'rtamasdan bu hali kraskalanib bit beriladi bunga chiroyli qilinib mana shunday aylanadi tormozni bo'lsangiz oyoqni kuchiga qarab tormoz bilan ham ishlayverasiz mana bu tormozlar ishlaydi bu to'rimizni nimadan qilganmiz oyoqqa e, yuk berish uchun muskullarni yaxshi ishlashiga oyoqqa kuchni ko'paytirish uchun to'rimiz beradi badan yaxshi chiniqadi tomirlar yaxshi chiniqadi mana sustoqlardagi tuzlar tez yo'qoladi ozgina nagruzka bersa vo siz har ertalab shunda shug'ullanasizmi shunga shug'ullanaman hozir mana shunga shug'ullanganimdan beri Mana tovollarim bir 7 yildan beri og'ridi, nima davololmadim. Ba'zi mazlarni shuvayman, vaqtinchalik qarah qilib tashlaydi, keyin yana og'rib ketaveradi. Mana tizzalar og'ridi, mana bo'g'irlar og'ridi, mana buyoqlar bellar og'ridi ayniqsa. Mana shular hozir hammasi yo'qolib, hozir mana shu 15 kun ichiga. Mana shularda xabar xuddi bir yosh yigitlarda hozir bor. Hamma yog'ini soppa-sog' ko'raman. Sog'liqqa foydali bo'lgan. Namozlarga ham bemalol egilib turaman. Ilgari o'tira edim. Yana ustaxona olamiz. aka bir yil ishlamadi bir yil ishlamadi o'zim o'shib qoldi bobom manga ko'rsatmagan и shu adresini shu o'rganib nimadan so'rab surishtirib mana shu yerda yaxshi joy bor olib ko'rsatadi mana shu yerga olib keldi mana shu yerga mana shu yerga olib keldim aka pulda qanday qanday ishlaydi rahmat gapi ishlardan xolis man davolim. вообще gapi demak xo'roz yurtdoshlarimizga tavsiya qilib qolamiz mana shu Mana bana ödül bir şirket var. Gördüm şunu aslında. O bor bor ben hiç kursak bana joran tutmadı. Beş voltta joran. Aybını topolmadı. şu arka kıl diyordular. Gel bu. Rahman. Hadi gel Rahman. Bana kursak da Bu harika aslında Tbilitsa geldi. Tbilitsa geldi. Bana parolar geçin abi. Qarovlarni joyiga mana jatka qo'yiladi. Mana yer haydagi uskunasi qo'yiladi. Frezalar qo'yiladi. Ha, balonlar qo'yiladi. Ha, balonni joyiga qo'yilgandan keyin bu yerda aka shu darajada qilib haydab beradiki, masalan, qanday deb tushuntirsam, mana 30 ta teplitsani 5 kishini olib kelib ishlatadigan 5 kishi ishlasa, mana Ketmonbelda bir o'zi mana shu texnikani o'zi bir kunda qilib beradi. Demak, kunlik ishchilarning ta'siri. Вообще, в общем, ham bu soatiga aka 1 litr benzin yoqadi. 1 soatda. Bu matrusga 1 litr benzin Juda ekan, ham ish unumdor baland. Buni bitta bu bilan to'xtab qolmaydi. Buni aka orqasida prinsipi bor. Ha, bu prinsipli bor aka. Mashina o'tiraman aka, haydayman, ketaman. Buni men yetalab yurmayman aka. Haydab ketaman, bozorga boraman, boshqa hamma ishni qilaman. Demak, parligingizga kerakli bo'lgan dori-darmonlari shuni shuni aka to'g'ri boraman to'g'ri nima kelsa shuni shuni juda qulay nima deydi hozirgi sharoitga endi nasib bo'lsa mana ravshan akam aytdilar buni oldiga hozir rotorni kasilkasi beraman pul to'ladi mana shu ishlar mana shu oldiga yo'llanib beradi shu holatga o'z qodir sportchi qo'ygandan keyin bir metr bir metr endi isbot qanday sakson santimetr mana shu o'rib ketadi o'rib mana o'rtaga to'dalab ketadi tushundingizmi o'tni o'rib o'rtaga to'dalab makka o't beda farqi yo'q deyaptilar hammasini bir ishni bajaradi demak qulayligini ko'paytirmoqchisizlar ko'paytirmoqchi ekan bu ham benzinda benzin bir soatda bir litrga benzin bosadi bir soat to'liq kuch quvvat bilan agar yoqilishi oldidan oldidan aka shu yoqmaydi shu yoqda Şu bozar bunu Скорость у нас кетта. И кто скорость был? Он дает до перевода. Şöyle bak. Şuraya bak. Demek termiz tomonlarda bunday ustaxonalar To'qayman. Siz qayerdan kelaman deysiz hozir? Sheroboddan. Sheroboddan. Sheroboddan shu Sarasuga keladi shu narsani to'g'lash. Nima o'qigan siz bu? Endi bu benzobilansiz payt Yaxshi. Ko'p joyga bordik. Bir marta, ikki marta e, ishlatasiz, uzilib qoladi. Demak, akali ishlar qolmadi. WhatsApp so'rashtirib albatta ba'zi ba'zi mana shu adresga kelaveradi a demak biz hozir qayerga keldik aka bu mana shu anjir akamni ustaxonasiga qarashli zapchast do'kon ixcham qismda mana shu nima apparat buzilsa mhm. mana shu yerda hamma instrumentlar uchun zapchastlar bor odamlar mana bu narsalarni sho'rchi denovlarga borib qidiringlar nima apparat buzilsa mana yerdan biz zapchastini qilib beramiz Optum narxda arzon narxda odamlar uchun bu ham bir qulaylik. Yakirmi, atmotkami, hozirgi mana bu o'tiradigan sezon, dori sepadigan apparatlar uchun, hamma apparatlar uchun zakazimiz bor. Bizsa olib keladilar, joydan zakasini olib, yarim soatga ishi bitib ketaveradi. Odamlar borib ishini ko'raveradi. Ha, bu ilgari odamlar borib zakasi uzoqdan olib kelardi, bir kun vaqt ketardi bitta apparati buzilsa. Hozir shuni qulaylik qildik, mana shu yerga olib keldik hamma narsani. joyiga sozlatadi, zapchasini oladi, ishini borib davom ettiradi. Ha, birdaniga demak, ehtiyoj qismlar bilan ta'minlanib birdan chiqib. Qismlar bor. Ha, ortiqcha vaqt ketmaydi. Ortiqcha vaqt ketmaydi. Bu ham odamlarga qulay. Demak, zapchas narsalarida muammo bo'lishi mumkin. Shunday, shunday. Xohlagan instrument zapchas bor. Mhm. Instrumentlarni o'zi ham kelyapti. Zakaz bilan olib kelib beryapmiz. Kimga qanaqa apparat kerak bo'lsa, mana mana bularni oling. Mana apparatlar zakaz bilan kelgan. Dori suradigan apparatlar, ko'taradigan hamma narsa apparatlarni ham olib kelib yig'ib ishlatib beramiz yerga egasini ko'zi demak mijozlarni talabiga qarab talabga qarab qobiliyat instrumentni ham olib kelaveramiz uy borib har xil narsalar bor mana bu yerda shu bayonlar ham bor shu to'g'rilari to'g'rilariga demak bemalol kelib mana shu akamizga kelib murojaat qilishlari mumkin ekranga ko'rib turgan narsalarga bemalol telefon qilib bemalol kelasiz mana xohlagan turdagi narsalarni to'g'irlab beradilar mana bu yerda भार घेत केलो खेळटा खेळटा भार घेत केला मागीर तो दिवजोग लागो गेन पेजा पिला लागो गेन ular so'zlangan demak egalari olib ketishi kerak bo'lgan buyumlar ekan demak bemalol kelib akani ishlaridan qoniqishlaringiz mumkin bemalol kelinglar akaga murojaat qilasiz demak sizlar bilan bugun sanjarov kanalida bo'ldik kanalni kuzatib boringlar videoga layk va kommentariya yozinglar rahmat hammaga